वेलकम टू स्टॉक मार्केट सिंगाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में पचासी रुपये चालीस पैसे पर आज के दिन four point six six percent की तेजी के साथ ये बंद हुआ है और प्रीवियस क्लोजिंग कल के दिन इसकी हुई थी इक्यासी रुपये साठ पैसे पर आज के दिन गैप अप ओपन हुआ था तिरासी रुपये पंद्रह पैसे पर नवासी रुपये पचहत्तर पैसे का इसने हाई बनाया और लो बनाया बयासी रुपये तीस पैसे का अगर आपने कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ को अभी तक होल्ड कर रखा है या फिर अपनी लिस्टिंग के बाद बाइंग करी है तो इस प्राइस पर आपने कितने शेयर कल्याण ज्वेलर्स के होल्ड कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा उसके अलावा आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है शेयर या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ हम लोग देखेंगे कल के दिन स्टॉक का मोमेंटम कैसा रह सकता है जिनको फ्रेश बाइंग करनी है किस लेवल पे कर सकते हैं या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग का सही समय है ये भी हम लोग बात करेंगे अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलते हैं चार्ट्स पे देखते हैं कल दिन स्टॉक का मोमेंटम कैसा रह सकता है अभी मैं आ गया हूँ कल्याण ज्वेलर्स चार्ट पे वन डे की कैंडल लगी हुई है अगर हम लोग आर एस आई के लेवल की बात करें जो स्टॉक की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है वो अभी चल रहा है 75.75 यानी लगभग 75 का आरएसआई का लेवल है वहीं पर मनी फ्लो का जो लेवल है वो चल रहा है एटू पॉइंट नाइन फाइव लगभग बयासी का मनी फ्लो का लेवल तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और जो मैंने ये स्टॉक आपको छप्पन रुपये सत्तावन रुपये के आसपास बाइंग करने को कहा था और उस समय बहुत इस पर नेगेटिव थे कि लगातार स्टॉक गिरता जा रहा है पता नहीं चला लेकिन आप कहा था कि आप इसको बाई करके रखिए और एक बड़ा मोमेंटम करेगा क्यों मैंने बताया था क्योंकि आर का लेवल जो था वो ओवर सोल्ड कैटेगरी में चला गया था और बीस पच्चीस का वहाँ पर आर चल रहा है तो मैंने कहा था कि बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ से एक रिवर्सल आएगा और बहुत बहुत बड़ा बहुत अच्छा उन्होंने बाइंग किया होगा वो लगभग सत्तर अस्सी परसेंट के प्रॉफिट में होंगे तो वो होल्ड करेंगे इसका टारगेट लगभग सौ रुपये है अगर हम लोग देखें कल के दिन एक गिरावट आई और आज के दिन जो है ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ जो उसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था कैसे के आसपास का उसका सपोर्ट बन गया इसके ऊपर आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी बीच में हुई पचासी रुपये पैंतालीस पैसे के आसपास ही हुई है नवासी रुपये तक का इसका हाई था लेकिन अभी इसका जो सपोर्ट लेवल है वो इक्यासी रुपये सड़सठ परसेंट नहीं लगभग बयासी रुपये सपोर्ट बना हुआ है कल के दिन अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे आता भी है तो आपको जो है बयासी रुपये के आसपास मिलता है वहाँ पर आप क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए या फिर आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं क्योंकि एक बार ये यहाँ पर सपोर्ट वापस लेगा और ऊपर की तरफ चल शुरू करेगा तो आपका टारगेट लगभग सौ रुपये का हो जाएगा जिनको एग्जिट करना है स्टॉक से जिन्होंने बहुत नीचे बाई किया है और वो एग्ज़िट करना चाहते हैं वो सौ रुपये के आसपास एग्ज़िट करें नाइन्टी एट रुपये जो है इसका जो है आप टारगेट यहाँ से लेकर के चलिए अट्ठानवे रुपये टारगेट कल्याण ज्वेलर्स का यहाँ से लेकर के चलिए अट्ठानवे रुपये आता है फिफ्टी हो जाए आप निकल जाइए ट्रेड से वहीं पर जिनको फ्रेश बाइंग करनी जिन्होंने रैली मिस कर दी है और बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है शुरुआत में तो आपको बयासी रुपये के आसपास मिलता है वहाँ पर आप बाइंग करिए टारगेट रखिए अट्ठानवे रुपये जैसे ही हिट होता है आप ट्रेड से बाहर हो सकते हैं तो और बड़ी गिरावट कब होगी जब ये इक्यासी रुपये सड़सठ पैसे का ये जो सपोर्ट लेवल है तोड़ देगा यानी अस्सी रुपये के एक बार नीचे आ जाएगा तो आपको ये चौहत्तर रुपये तक भी आता हुआ दिख सकता है जहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो पहला जो सपोर्ट लेवल इक्यासी रुपये का वो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है वो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है तो कोई पैनिक अभी आपको नहीं करनी है जब तक ये अठानवे रुपये तक नहीं जाएगा तब तक ये गिरावट नहीं होगी क्योंकि जब पहली बार सपोर्ट पे आता है तो वहाँ से बाउंस होता है ये आज के दिन भी इसने दिखा दिया है क्योंकि कल के दिन गिरावट थी और आप देखिए इक्यासी रुपये के नीचे गया था लेकिन ऊपर आ गया क्लोजिंग इसके ऊपर दी और आज के दिन इसके ऊपर ही रहा है और नवासी रुपये तक का हाई बनाया है तो अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है तो किस प्राइस पे कितने शेयर होल्ड कर रखें हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स से पूछिए thank you so much for watching our video